За бүгд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өдрийн мэнд. Тий. <laughs> Тэгээд жигсаал үргэлжилсэн хിവэр байна. А ямар ч одоо намжих эсвэл буурах ч юм уу те тийм процесс бол нэг ч алга жигсаал бол маш одоо өдрөөс өдөрт бол маш хүчтэй болсоор байна. Тууштай байна. Тий, тууштай байна. Арт түмэн болвол яг үннийг мэдхийг бүр өдөр ирэх тусам цаг минут өнгөрөх тусам болвол мэдэж байна хүсэж байна хүсэж байна шаардж байна. Ямар ч Э, сүүлийн бас 3 өдрийн за миний хувьд бол баг 3 4 өдөр юм байна. Чагсаал төр нь бол ингээд оролцлоо би ярэ тэ. Бид тэр найл айл нь чагсаал дээр гэр бүлээрээ ч очлоо, өөрсдөө ч дангараа ч очлоо. Э, манай өмгтөө өчүүд бүр хүүхдээ хүртэл бас манай хүүхдээ одоо талбай дээр юу болоод яагаад хүмүүс чагсаад байгаа гэдэг. Өсвөр насны хүүхэд учраас харын ойлгыг гэсэн учраас бас дагуулж очлоод ингээд хүмүүс өөрсдөө эрхийн төлөө ингээд болохгүй байгаа зүйлийн эсрэг ингэж нэгддэг одоо маш том хүчтэй хэлбэр нь бол арчилсан оронд энэ жагсаал байт юм аа. Тийг тийм бас үзүүлж харууллаа. Тэгээ ер нь бол тэндээс бас манай залуучууд айгүй юм хамгийн үгдгийн эрэг таатай өнцг нь бол юм тууштай. Тэгээ яг ингээд нөгөө асуудлынхаа араас ингээд олон холбироод ахгүйгээр одоо ерөөсөө л тэр нэрээ заарл хариуцлага тооц. Тэр хариуцлага тооцохдоо яг яаж ямар хуулиар одоо тэр тооцоо тэр авилга алмшаалын э, эсрэг нөгөө хууль буюу э, одоо авилгын хууль хууль юм уу да одоо миний би бас тэрийг нарийн судалсангүй зүгээр 22-ийн 1 гэдэг нэг заалт яриад байгаа шүү дээ. Авилга алмшаалтай холбоотой э, хэрэг шийтгэл оногдуулдаг тэр зүйл заалт байгаа даа шүү дээ тий. Тэр нэг юм тургуулаад өнгөрчдөг юм байна. Тий. Тэрийг одоо улам чангаруулах хэрэгтэй. Юм тургуул бай тий. Тэр үний чинь бол одоо үндсэндээ цаашдаа бол ингэж яг үнийг хэлэхэд энэ нийтийн албан томилогдох тэр хэрхэн бүр асаж байхгүй болохоос нь эхлээл маш их юм бол шийдэх хэрэгтэй гэсэн чангадах хэрэгтэй гэдэг ийм л шаардлага бол тавьсаар л байгаа юм байна. Тэг яг хуу тэрийг болвол өөрчлөлий гэдэг юмн дээр болвол одоо өөрчлөх нь зүйтэй юм аа. Ард иргэд төсөж байгаа учраас өөрчлөлөө гэдэг болвол юун дээр болвол тогтсон байна лээ. А гэхдээ болвол тэрэн дээр бол нэг юм нь юу ажиглагдсан бэ гэхээр зүгээр хордог болгоё торгодог а тэр нөгөө нэг ямар нэгэн одоо гарах юугийн одоо хөдөлгөөний хязгаарлагдаг энэ зүйлт заалтыг авч хаяад хордог болё гэдэг заалтыг бол оруулсан байлаа. Гэхдээ энэ бол бас бас тэр болгон бас одоо жигсэж байгаа монголчуудад бас таалагдахгүй байгаа. Хорж болно. Яагаад эд хөрөнгөийг хураахгүй байгаа юм бэ? Яагаад улсын орлого болохгүй байгаа юм бэ? Тэ? Хоригдчих юм бол ямар нэгэн сим хийгээр дахиад тэ одоо нөгөө нэг ял завшаатч гэдэг юм уу буцаал гараад ирэх нөгөө юм чи хөрөнгөтэй юм чинь Тэ юм идэлхгүйгээр гараад ирэх болцоо байна шүү дээ гэж хараад байгаа юм билээ. Ялангуяа тэр зүгээр юм чимдээ магадгүй зүгээр одоо иргэн хүний хувьд бодоход зөв эдийн засгч гэдэг талаас нь ч гэсэн харахад тэ за яг хөрөнгө хураах энэ төр гэл ингээл э, мэдээж эн чинь бол их тусдаа тийм э, процесс э, нарийн одоо хуулийн зохицуулалтаа байх хэрэгтэй болчих юм л тэ. А тэгэхээр тэр яг тэр нийтийн албанд одоо жишээ нь магадгүй томилогдоод тэрнээс хойш одоо тэр хүний хөрөнгө орлого одоо яаж өссөн те а яг тэрийг хэрвээ одоо нотолж чадахгүй л байгаа бол тэгэл үнслэлгүй хөрөнгөцсөн гэдэг тэр уулын зүйл заалтын тэр байдсан билээ шүү дээ. Тэр энтрийг яагаад өрөөсөө хэрэгжүүлдэггүй гэдэг ч юм уу те. Тэр хууль бол ингэж нөгөө ялгууартайгаар э, хэрэгжих ёсгүй. Монгол улсын үндсэн хуулиарч дараа олгогдсон одоо эрх үүргийн дагуу бол э, Монгол улсад бол бүх хүн хуулийн өмнө бол тэгш эрх үүрэгтэй. Тэмчс хууль бол тэр ямар өндөр албан тушаалтайч байна уу, жирийн иргэнч байна уу, хинч байсан гэсэн яг л адил ижил тэгшил үйлчилж явах хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр үг нь бол тийм. Өмнөхөд үндслэлгүй э, хөрөнгөж байгаа тэр хөрөнгөний их усэр байна гэж нотлогдвол тэр чинь тэгэл авилгын л одоо тийм тэгэл эсвэл тэр хулгай луур тийм одоо үүдгийн магадгүй дээрэмж гэж хэлж болох тэр зүйлээр л орж ирж байгаа зүйл. Тэгэхээр тэрийг нь бол одоо тэгэл хураацлах хэрэгтэй. Улсад тэрийг бол татах хэрэгтэй тийм. Тэгжээж тэр чинь нөгөө нийгмийн баялагын тэгш хуваарлалтыг бас явах гэдэг тэр зарчим үйлчлэх ядаж суур нөхцөл бас бүрдэх боломжтой байх болов уу гэж. Би одоо манай Бек маань эдийн засагч хүн учраас би нэг асуулт асуумаар санагдаад байна л да тий. Төрийн албанд ажилдаг улсуудын цалин болвол а маш бага байдаг. Тэр тусмаа улсын хурлын гишүүдийн цалин болвол за нэг сая 600-аас сая 800. За өсрөл 2 сая төгрөгийн цалин байгаад байгаа тийм хүрхгүй байгаа. Хүрхгүй хүрхгүй. Тийм татвар шимтгэл өдрөө. Тэнгүү чи эдрийн ингээд хөрөнгө орлогын мэдүүлэг нь ингээд жилээс жилд өсөөд идэг. Цаана бизнесгүй мөртлөө тий тэр тусмаа одоо манай ерөнхийлөгчийн юу болвол бүр ингээд хитэн тэр бумаар ингээд одоо гарцсан байгаад штеп эдгэр маань ер нь яаж хөрөнгөчөөд байдгийм бэ тий яагаад ингэж идэгэн болоо юу хийсэн болоод ингэж ингэ мөнгөтэй болоод идэгэн болоо чи энийг хувьдаа юу гэж харж юм бэ тэрийг бол эдийн засагч нар бол тодорхойч томьёолж бол мэдэхгүй тийм чи зүгээр юу гэж харж байна тэрийг бол хэн тодорхойлох уу гэхээр хууль хүчний байгууллагын шалгадаг хүмүүс нь тодорхойлж штэ тийм эдийн засагч нар гэдэг чинь бол тийм боломж байгаа юм гэж би асуух гэдэг байна тийм боломж байдгийм үү Харин одоо тэр чинь би яг адилхан байхад байгаа. Өөрөөр хэлбэл насаараа шахуу Ингээд би өмнө ойлоо ярьжсэн шүү дээ. Ингээд улс төр зүтгэсэн ингэсэн хар одоо залуугасаа ингээд орсон. Үнэхээр чиний хэлдгээр ингээд яг өөрөө одоо юу гэдгийг бичлсэн утгаараа бизнес огт эргэлж үзээгүй, аж ахуй эргэлж үзээгүй тийм хүмүүс одоо нэгээр тогтохгүй нь улс төр чинь зөндөө байна шүү дээ. Байсаарч ирсэн тийм. Гэтэл э, тэдгэр хүмүүс маань маш их тийм хөрөнгөтэй. Аа Тэгээ жил болгоны одоо тухайн сонгуулийн жилдээ бол маш их хөрөнгө бол цацж чаддаг. Хаанаас тэр хөрөнгө гараад байгаа. Тэгээ энд нэг юм ойлголт байна. Бид нар ерөөсөө нэг юм хэвийн бус үзэгдлийг зүгээр хэвийн хэвийн мэд хүлээж авсан сэтгхүүн бас өөртөө дорогтлолд орсон байна. Яг үнэ. Тэгэхээр уг нь бол энэ чиг бид нар ч одоо ингээд татвараа төлөөл чадхаараа бизнес бол бизнесээ ингээд аж ахуйгаа эрхлээл ингээд залуучууд бол мэрэгэл байгаа тийм. А гэтэл бидний төлсөн татвараар маань тэнд одоо дээр гарсан буруу сонголтын үндсэн дээр хийгдсэн үр дагавар болж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс одоо ингэж дураар дөрхийг хүлэн зөвшөөрсөөр хүлцэнгүү төвчсээр байгаа л өнөөдрийн энэ одоо тий ужигэрсэн энэ юмтай л бид нар тулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол түрүүний яг энэ асуулт нь бол үнэхээр энэ ямар ч эдийн засагч бол энийг тайлбарж мэдэхгүй. Би бас тийм одоо сул тийм орлогын орон зай байгаад байна. Эсвэл бол нөгөө сонгосон ард иргэд нь өдөр болгон бас цалингаас тэр хүндээ ингээд данс руу мөнгө шилжүүлээд идэх юм болоо. Яагаад эдгэр маань ингээд те сая гарын төгрөгний сарын цалинтай хийж ингээд орлого нь тэр бунтан болоод байна вэ гэдэг их сонирн байгаад байгаа юм байна Тийм. Тэгэхээр нөгөө манай тогтолцоо бол өөрөө яг өнөөдрөө хүрт бид нар ингээл ер нь нийтээрээ өгдөг юм. Нэг юм хэвийн бус зүйлийг л одоо хэвийн мэд хүлээж автсан, автлаа ингээ гажуудсан ийм сэтгэхүүн гажиг одоо гажиг юм одоо тийм баг бид нарт өөрсөнд маань бас их байгаа учраас асуудал бол тэндээ байгаа даа шүү. Тийм. Уг нь бол одоо ингээл яг яаж болсон та энийг тайлбарлах гэдэг тэр хууль эрх зүйн байж ах шиг байна. Тэгээ тэрийг бол нэхэхгүй байна, шаардахгүй байна. Тэрийг тоож байгаа хүн алга л да. Харин тийм ер нь тэгээд хууль хүчний улсууд нь ч тоохгүй байна, ард иргэд нь ч тоохгүй байна, сонгосон тойргийнх нь ч тоохгүй байна. Тийм. Тэгээ яг энэ э, яриан дээр зөв үнслэх өнөөдөр бас нэг э, ганц хоёр зүйл миний хувь зүгээр бас ярих гэж бодсон. Яг түүхэн бас нөгөө түүхэл хоббитэй болохоор одоо тий түүхэн бид нар улбагаа заавал авч үзэх хэрэгтэй. Яагаад түүх түүх гэд байнг ярьж байгаа хөр. Ерөөс өнгөрсөн одоо ирээдүгүүдийн энэ 3 цагийн э, холбоосон дээр л хүн төрөлхтний түүх одоо юу гэдгийг өнөөгийн байгаа байдал ирээдүйд болох зүйл ингээд явж байгаа учраас бидний өнөөдрийн энэ байгаа чинь яг үнэн чанартай өнгөрсөнд бас ямар байсан юм юу үз туулаад ирсэн. Яагаад ийм одоо асуудал үүсвэ гэдэг ингээд бас харах ёстой юмуд байна л да. Зүгээр ингээд жоохон том макро зургаар ингээд дэлхийн түүхээр аваад үзэхээр жишээ нь өнөөдрийн Монголд бол яг одоогийн болж байгаа өнөөдрийн процесс дотор их олон сонирхолтой үзэгдлүүд ажиглагдж байгаа. Одоо зарим хүмүүс бол яг ингээд цаазын ялэг сэргээж гэдэг юм уу те. Ер нь ийм жоохон хитрхи коммунист аа бас яг энэ юу гэдгийг бид нар чинь үндсэн хуулийн дээр хүмүүнлэг иргэний арчилсны гэмийг цогцлоо авахын төлөө зорино гэдэг ингээд бүр үндсэн хууль ихлэгтээр байж байгаа шүү дээ. Номер 1-ээр бүр хамгийн тодор бичсэн байж байгаа тийм. Тэгэхээр энийгээ ерөөсөй ойлгоогүй хүмүүс бас айгүй олон байна. Тэгээ байгаа учраас нөгөө анархизм буюу энэ э, хүчирхийллийг э, хүчирхийллээр э, хүчирхийллийн хэлбэрээр тийм тийм шийдэх аливаа асуудлыг шийдлийн одоо гарцуулгаж хараад байна шүү. Нэг хувилбар нь бол энэ анархист буюу одоо нөгөө янз бүрийн тэр буудхал гин цаалал гин та дүүжил гэмтгүй нэг аимшигтай аимшигтай ийм одоо хэлэхэд ч хэл уурмаар ийм өгнүүдүүд зүгээр нэг талбай иргэдийн хажууд маш их төлөөлөл болго хоёр хүнийг гаргаж иж буут гэсэн шүү дээ. Тэгээд бас юм одоо Facebook ч гэдэг юм уу сошиал медиа дээр ч гэсэн нэг ийм аимшигтай анархизмыг сурталчилсан тий анархизм руу төрхэрсэн өдөөн төрхэрсэн ийм өнгө аястай зүйлүүдийг айгүй их бичдэг хүмүүс бас байна. Тэгээ би тэдгэр хүмүүсийг юу гэж харж байгааг би ингээд уншаад үзэхээр асуудлаа нэрийг судлаагүй. Тийм байна. Судлаагүй, мэдхгүй юм аа, мэдэмхийрч ярих гэж маш их оролдож байна. Одоо энэ бол өөрөө маш хортой зүйл ээ. Тийм шүү дээ. Алдартай одоо физикч Стивен Хокинс гэж хүн байсан. Стивен Хокинсийн одоо номон дээр бол нэг юм маш тодорхой нэг юм зүйл байдгийг. Тэр юу гэхээр э, Тэрчүүд аймаг ахуйд бол одоо хүн төрөлтэй хамгийн өндөр л одоо IQ том одоо оюун чадхтай юм байлаа шүү дээ. За мэдлэгийн жинхэнэ дайсан бол мэдхгүй байх явдал огт биш шүү. Харин мэдлэгийн төөрөгдөл юм а гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр мэдлэгийн төөрөгдөл гэж үг хэлж байгаа хэрэг одоо ерөөсөө энэ яг жинхэнэ утгаар нь олон талаас нь харж судалж баримт нотлохоон дээр үндэслэж эрүүл дээр рационал сэтгүүгээр бий болгож байгаа тэр мэдлэг агуулсан мэдээллийг авах биш. Зүгээр одоо ийм дам яриагаар, сургаар эсвэл зөвхөн өөрийнх нь дотор одоо мэдрэгдэж байгаа тэр нэг ийм жоохон балмад тэр мэдрэмжийг шууд ингээд мэдрэмхийж гаргаж ирж ярихыг л одоо тэгээд тэрийг мэдлэгийн төөрөгдөл гэж хэлээд байгаа. Бусад ингээд тийм одоо түүнийг үнэн мэтээ ятхан үнэмшүүлэхийг одоо мэдлэгийн төөрөгдөл гэж тайлбарлаад байгаа байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл бид мэдхгүй юм аа мэдхгүй гэдэг үннээ хүлээхгүй шүү дээ. Тэг шууд тэрийг ингээд шаал хаамаагүй одоо тэ дэвнэлхийн юм хамж орж хэмж орж ирж түүнийг мэддэг мэтээр ингэж яг маш аюултай буюу токсик юм хортой. За эргээд сошиал медиа дээр гэдэг олон даагчтай одоо тодорхой хэмжээний хүмүүс яг иймэрхүү токсик инфлюенс гэж яриад байгаа зүйл чинь энэ байхгүй. Өөрөөр хэлбэл мэдхгүй зүйлийг бид нар хамаагүй буурж болохгүй. Цээжний бангаар тэгж ярьж болохгүй. Мэдэмхээр. Тийм мэдэмхээр ч бол ярьж болохгүй байхгүй. Жишээ нь би бол одоо юу гэдгийг э, эдийн засгийн мэрэгчлэлтэй ч гэсэн би ертөнцийн бүх юмыг мэдгүй шүү дээ. Тийм мэддэг өөрөө тодорхой хэмжээнд судалж байгаа юм аа жоохон ойлгосон зах зугаас нь ойлгосон юм аа тайлбарлана. Тэрнээс удаа ингээл нэг ертөнцийн бүх юм мэддэг юм шиг тийм орж ирэл наадах чинь чинь гэдэг энэ чинь ч тэгдэг тэр чинь ч тийм байдаг ингээд Ингээд заах бол одоо маш утгагүй асуудал байдаг. Тийм учраас утгагүй бүр буруу шүү найзуу тийм. Тэгэхээр энэ дээр нэг хэлмээр байгаа нэг зүйл нөгөө critical thinking гэж. Тэгэхээр critical thinking гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр нөгөө аливаа асуудлыг олон талаас нь харж боддог байх. Олон өнцгөөс. Олон өнцгөөс. Одоо олон ургалж үзэл гэж яагаад хүмүүс маш их ярьдгийг эн чинь маш олон үнцэг байдаг байхгүй юм заримдаа бас сайн муу сайхан муухай гэсэн хоёр хүн өнцгөр хуваагддаггүй байх юм шүү дээ энэ чинь тийм муу тал сайн тал гэж солонгийн 7 хүн гэж байдаг шиг маш олон янзын юм өнцгүүд байдаг аа тэгэхээр бид нар аливаа тухайн асуудал дээр бол заавал тэрийг өөр дээрээ бас зөв тусгаж авч ээж тухайн хүний тэр ярьж байгаа юмыг та бас олон талаас энэ яг үний яриад байгаа юм одоо битүүрийн ярьж байгаа юмыг ч гэсэн та нар тодорхой хэмжээнд судалж үзэх хэрэгтэй байхгүй юу одоо энэ хоёр яг үний яриад байгаа юм удаа яриад байгаа юм тэрний факттай аргумент төвшүүлж яриад байгаа юмыг наазахын одоо Google-ээс ороод хайгаад үзэхэд юм гараад ирж байна ч тийм. Тэгэхээр саяны одоо миний хэлчихэж байгаа цаад гол сан болохоор яг юм мэдхгүй юм а бид нар ингээд заримдаа хит их мэдэмхийрж ярдгаас болж нийгэм өөр айгу бохиндалтай дээр бүр нөгөө бохиндлын ингэж одоо услах тийм. Ингээд улам тэр нэг юм харанхуу бүдүүлэг тэр зүйл рүү түлхэх юм юм рүү явж байгаа. За яга харанхуу бүдүүлэх гэдэг үг би хэрэгэлсэн байхээр энэ зүгээр нэг сансруу хэлцүү биш. Аа Жишээ нь одоо түүхээс аваад үзэхээр түрүү ярих гэсэн зүйл нь бол Роми эзэнт гүрэн норж унаал. Ингээ Европод үндсэндээ нөгөө одоо тийм middle age гэдэг чинь дундад зууны 90 үе те. Дундад зууны ихэнх үед бол нөгөө dark age чи хэлсэн баг. Нөгөө харанхуй харанхуй харанхуй те. Бо энэ бол бүх дэлхийн түүхчд бол тодорхойлоод ингэ тавьсан байна. За яагаад dark age э, гэж хэлсэн те тэр үеийг Тэгэхээр нөгөө тэр ромч юм бол тухайн үед одоо ерөөсөө тэр хөгжил цэцгэл дээрээ за тэгэл одоо ер нь тэр нийгмийн одоо байгуулалтаараа тий энэ соёлоор гайхагдчихсэн тэр тэр соёл иргэн шилжиж ингээд норж унаад одоо маш их уруулж шаруулдаг олон л зүйл байгаа түүхэн хүчин зүйл яар. За ингээд үндсэндээ Европ бол харахгүй юу хэлчихэж байгаа. За ингээд тэр чинь нэг он цаг үеийн яг одоо дундад 100 гэдэг чинь ерөнхийдөө нэг 5 дугаар 100-аас 15 дугаар 100-ыг хүртэл энэ үеий чинь бол дундад 100 гэж нэгэлж байгаа жишээ тийм. За энэ үед бол ерөөсөө хүн төрөлхтний үед ялангуяа энэ West одоо баруун Европ тийм аимшигтай их тэр нөгөө хядлаг, дайн, тулаан, үймэн самуу болж исэн. За тэгээ энэ дотор чинь нэг аюултай юм нөгөө тухайн үед ч одоо мэдлэгтэй чадaltaй ч гэдэг юм уу те ийм сурвалжид гаралтай гэсэн ийм одоо гоё юм бол яг скет ингэж томьёо болд орж болохоор ийм хүмүүсийг бол бүгдийг ингээд үгийн сонсгоо байцсан. Үгүйсэгдэг. За тэгээд нөгөө тэр үед ч юм бол ерөөсөө юм дам яриа. Аа ич шид мохор сүсэг гэсэн ийм зүйлүүдэд үндсэндээ итгэдэг болж эхлээд за түүнийг нь маш одоо оройлон ашиглаж чадсан зүйлийн нэг мэдээ шашин улс төр хоёр баггүй. За тэгэл одоо тэр харанхуу үе чинь яагаад харанхуу гэж нэрлсэн гэхэд ерөөсөө нэг нэг ямар ч одоо тийм нотлог баримтсдэр үнслэхүүгээр цаазалдаг аваачиж энэ шулмыг шатаа гэдэг шатаадаг таалагдаагүй нэг гой сайхан эмгтэй байдаг ч юм уу те. Ер нь кинонд ч гардаг ш гардаг ингээд э, үзэгсэлэнтэй ухаантай эмгтэй энэ төр байх юм шүү. Хүлэн зөвшөөрч чаддаг. Хүлэн зөвшөөрдөг. За тэгэл одоо нэг язгуурт нь нөгөө язгууртныхаа эхнэрийг ч юм уу одоо эзэмдэхийн тулд худлаа хэрэг зохиодог тэгээд аваач тохдог. За ингээл одоо нөгөө жинхэнэ өстө холион бантан бол хутгаж байгаа юм л да. Тэгэл одоо тэр хооронд чинь ингээл э, юу гэдгийг шашны нэрийг хүртэл барьж дайн хийдэг. Тэрээс тухайн үед бол одоо тэгээд эргээд байгаа юм шашны олон янзын бүр сектүүд буюу одоо юм гаж урсгалууд хүртэл бий болсон байсан. Тэгээ энэ бол үндсэндээ хүн төрөлхтөд түүхэнд үнэхээр харанхуй бүдүүлэг байсан үе юм аа гэж ингэж тодорхойлогдож байна. Тодоос тод тийм. Тэгэхээр яг өнөөдөр бас зүгээр хэлбэр нь өөр боловч агуулгаараа ижил төстэй байж болч магадгүй гэсэн тийм хандлагууд манай Монголын энэ 21 дугаар зууны одоогийн нийгэмд бас байгаад байгаа миний ажиглагдал байна харагдаад байна найзуудаа тийм эзэглэл төрүүлээд байгаа тийм тэгээ энийг манайхан юу гэж өмөрдөг гэж тийм хардах хэрэгтэй гэж тийм та хитрхийх мэдлэгтэй улмаас та би хардах эрхтэй гэд те янз бүрийн таамаглал дэвшүүлж энэ ингэсэн байж магадгүй гэх. Тэгээ бүр сүулдээ тэр хардах эрхнийхээ таамаглалтаа бүр хит итгээд энэ юусоо ингэсэн байх гэд чичир дайрж байгаа нэг тийм асуудлууд бас ажиглагдаад байна. Одоо өөрөөр хэлбэл нөгөө хардах эрх гэдгийг одоо та нэг тайлбарлаад өгч. <laughs> Би ч одоо тайлбарлах юм. Тийм. Ер нь хардах эрх гэж одоо тийм яг яахлаараа бид нар яг зөв хардах юм. Ямар нэг би зүгээр хувьдаа ингэж хараад ямар нэгэн юмн дээр тулгуурлаж үндэслэж та харднаа. Тэрнээс биш хий тэр хүнийг ямар нэгэн үг хэлснийхэн төлөөч гэдэг юм. Ямар нэгэн нотлох баримт байхгүйгээр маа гэж одоо одоо тий энэ ингэсэн байна тэр тэгсэн байна гэж хардна надад хардах ирэх мардна мэдээж хардах ирэх нь байна гэхдээ тэрийг үндэслэлтэй ямар нэгэн тий бодтой юмтай гаргаж ирж байгаад ийм учраас би хардах ирэхээрээ хардаж байна гэж хэлвэл энэ өөрөө зөв хардах ирэхээ ашиглаж байгаа болов уу гэж хараад зөв тий тий ер нь нэг талаасаа бол маш зөв өөрөөр хэлбэл бүх хүнд хардах ирэх байгаа аа энэ нөгөө хүний төрмөл заяагдмал тэр нөгөө эрэхтэй шууд холбогддог зүйл. Өөрөөр хэлбэл хүн төрөөл төрсэн цагаасаа биш үү? Эрэх чөлөөтэй байх, амьд байх, амьдрах, аюулгүй амьдрах. Энэ бүх эрхүүд ч ерөөсөө заяагдмал эрх байхгүй. Тийм. Тэгэхээр заяагдмал эрх гэдгийг бид нар бас маш сайн гэж мэдэрч хамгаалдаг байх хэрэгтэй. Тэгээ мэдээж тэр ялангуяа хардах эрхтээ хаана илүү үйлчлэх хэрэгтэй вэ гэвэл яг тэр улс төрийн орчинд илүү үйлчлэх хэрэгтэй. Одоо би Би бол одоо хардах ирэхээ ашиглаад нэг хардчихэ. Юу гэж түрүү нөгөө яг ихэнд хэлсэн штеп. Сарын сая 500 700 мянган төгрөг авч байгаа улсууд яаглаар жилийн орлого нь ингээд хэдэн тэрбум болоо нэмэгчдэг юм бэ? Гүн чин бодиттой баримт байна уу? Байна. Яаглаараа тийм их малтаа болчдөг юм бэ? Одоо бизнес хийдгүн штеп. Бизнес хийдгүү огт ардаа бизнесгүй гээд тавьсан байгаа мөртлөө жилийнх нь орлого нь ингээл бүр ингээд бүр багц багцаар ингээл те жилээс жилд ингээ өсөөд идэг. Би энийг гаргаж ирж байгаад надад хардах эрх энэ байна. Энийг шалгаад өгөөч. Энэ юу болоод байгаа юм бэ? Одоо нөгөө энийг яг энэ бол одоо төвшөөгийн хэлж байгааг бол нөгөө critical thinking гэж хэлэх байна. Өөрөөр хэлбэл яг би сэтгэл судлаач бол биш, сэтгэл зүйч бол биш. Гэхдээ нөгөө хувийнхөө хувьд мэдээ жоохон жоохон уншиж судлах хэрэгцээ шаардлага байна. Тэгэхээр тэр утгаар бол нөгөө critical thinking гэдэг маань одоо саяны хардах эрхтэй бол уг нь бас холбогдох зүйл. За яагаад энэ юм байгаа юм бэ? Яагаад ингэж вэ гэдэг олон яагаад гэдэг асуултанд хариулах зайлшгүй шаардлагатай байна. Тэгтээ бүр ингээд бодтой баримттай юм гаргаж иржээч хардэн шүү. Энэ өөрөө зөв юм. Тэрнээс ч тэр хүний дам яриагаа, дам яриагаа сургаарч юм уу те. Тэгж бол болохгүй. Тий. Магдгүй өмссөн, зүүсэн ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр яг энэ тал дээр бол төрөний доминанс хэлж байгаа чинь айгүй зөв. Яг тэгэхээр одоо ямар нэгэн бизнес хийж үзээгүй. Тийм. Эсвэл бизнес догт хамааралгүй. Дандаа насаараа ингээд улс төрийн нийгмийн ажил хийж явж байснаа яаж юм одоо тэр бүм тэр бүмийн одоо тий орлоготой хөрөнгөтэй хадгаламжтай тэр бүмийн хаустай болоод тий одоо хөрөнгө тий өлөдлөгтэй ч юм уу тий байгаа юм бэ гэдэг чинь 109-оор тавигдах хэвэл асуулт байна. Тий энэ өөрөө бодит зөв хардл тий. Тэгэл амар их газартай болсон ч баг шиг тий. Тэгэхээр яг нөгөө э, одоо би нэг юм сонирхолтой тодорхойлт уншижсэн нөгөө сэтгэл судлалын шинжилгээ ухаантай холбоотой сэтгцийн хувьд эрүүл хүн гэж ямар хүний хэлэх вэ гэхээр за надад сэтгцийн хувьд ямар нэгэн асуудал байгаа А тэгээд түүнийгээ хүлэмшөөрө түүнийхээ эсрэг хариу арга хэмжээ авч байгаа хүнийг одоо сэтгцийн хувьд эрүүл хүн гэж үзнэ гэж. Тэрнээс оо надад ямар ч асуудалгүй би өөртөө цоо эрүүл гэж байгаа хүн бол эсэргээр айгу проблемтай асуудалтай хүн байдаг гэнэ л дээ. Тэгэхээр нэг түрүүний чиний хэлсэн дээр нэг хамгийн эхлээд тэр хардлт гэдэгтэй холбоотой зүгээр нэг жижигхэн юу гэх юм өөрийнхөө хэмжээнд жоохон унснараа зарим мэдээллийг өгөхөд жишээ нь хардлт гэдэг чинь бол хүн ингээд юм зарим нэг талаар бол өвчин гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл болоогүй юм болсон мэтэр хийгээгүй зүйлийг хийсэн мэтэр зохиомлоор тархинд ургуулan бодож дүрслэн харж түүндээ бүр итгэх нь одоо маш тийм аюултай <laughs> хардтал болж байгаа юм тий. А тэгэхээр энийг нэг гэр бүл дээр бол одоо бид нар нэг юм одоо юу гэдэг явган яриа гэдэг шиг хардтаа авгаа шиг гэл аягүй муугаа оромжилж байгаа юм шиг сонсогддог. Би бол нэг тийм дуртай бол үг бол биш. Гэхдээ яагаад ийм үг гарч юм бэ гэдэг юм гот нөгөө э, эмгтээчүүд чинь шинэ эхтэн хүнээс ингээд эсвэл бодох ур чадвар арай өндөр байдаг юм байна л. Хүн судлалаас. Аа Тэгэхээр тэр ур чадвараа илүү ашигладаг гэр бүл дээр яг нэг хардахтаа жоохон одоо манай энэ нөхрөө таач чив ажилд хэдэн цаг таарсан. Ингээд нэгсэн хаашаа алга болчих юу болчих вэ гээл те. Ингээд нөгөө хард хард э, юм хөдөлдөг. Тэгээ түүнийг ургуулan бодож байгаа нөөдгөндөө итгээд тэгээ үйлдэл хийхээр аюулт болж эхэлж байгаа юм. Чи ста тэгсэн байна. Тэгэхээр энийг бол эн чинь бол гэр бүлийн хүрээнд одоо арай юм микро орчинд те ер нь л нэг юм айл болгонд ямар нэг юм хардлагатай холбоотой зүйл бол гарч идэг. Гэхдээ бид нар нөгөө энийг зохих хязгаар тэр төвшөнд нь бол барьж ах шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хүн болгоно хардах эрх нь бол байгаа. Гэхдээ түүнийгээ даамжруулж бас болохгүй. А улс төр дээр бол хардах эрхийг дээд зэргээр хэрэгжилж явах хэрэгтэй. Тэр нь маш зөв Тэгэж одоо тухайн хүмүүсээс та асуулгыг нь асууж явах хэрэгтэй. Тайлбарыг нь авч явах хэрэгтэй. Одоо нөгөө critical thinking гэж нэг өнцөг нь бол одоо наардах хэрэг л байхгүй. Гэхдээ яагаад ийм байхад бод байдал дээр тань баримт нь энэ вэ шүү дээ. Тэг ингээд ийм байж хат яагаад ийм айхтар ингээд хөрмөчч хөө. Гэхдээ та үнэхээр эсвэл бол одоо магадгүй танаа гэр бүл эсвэл одоо мэдхгүй те. Эхнэр нөхөр нь бизнес хийдэг. Тэнд нь бид тэр мэдхгүй байдаг ч юм уу те. За эсвэл одоо маш их хөрөнгө үлж авсан ч юм уу те. Гэхдээ ингээд тайлбарлах ямар нэг юм чинь эрүүл тайлбар гэж байгаа шүү дээ. Тэр чинь те Хэрвээ тайлбарлагдахгүй байвал тэгэл тэр чи одоо асуудал шал өөр л болно л гэсэн санаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол яг ийм өнцгөөс л хандах ёстой байдаг тийм. Буцаад жагсаал руу оръё. Жагсаал дээрээс дахиад ажиглагдаж харагдсан би одоо бас нөгөө өмнөх дугаар дээрээ ч бас ярьжсэн те сайн тал муу тал юу харагдваа юу өөрчлөгдвөө юу сайн байваа гэж те чиний харснаар Одоо ингээд жагсаал маань үргэлжилжсээр л байна шүү дээ, тий. Хамгийн номер 1 төрт бол жагсаал э, бол тууштай ингээд өдөр алгасахгүй одоо ингээд 9 10 дахь хоног руу орж шүү дээ, тий. Тэгээ энэ бол маш сайн. Яагаад сайн гэхээр өмнө нь бол хязгаарч ингэж ийм урт хугацаанд жагсчихсангүй ээ. За магадгүй болж исэн бол тэр нь одоо улс төрийн акт зохион байгуулалттай бүлэглэлүүдийн тий ашиг сонирхлоо хэрэгжүүлсэн. Саана хөрөнгө оруулалттай маш их тийм хөрөнгө зарж хийжсэн жагсаалууд бол болж исэн магадгүй яг органикаараа хин нэгэн манлайлагчгүй толгойлогчгүй. За нэгдсэн зохион байгуулалтгүй зүгээр өөрсдийн цэвэр ихтгэл үнэмшлэрээ өөрсдийнхөө дотоод дуу хоолойныхоо тэр дуудлагаар тийм ирж жигсэн энэ жигсаал бол өнөөдөр 10 дахь нүүргөө ороо явж байна гэдэг чинь энэ бол үнэхэрийн одоо бас нийгэм сэрж байна. Ялангуяа манай шинэ үе ирж байгаа одоо манай залуучуудын бидний үе бол ингээд маш сайн сэрж байна. Аа залуучууд бол үнэхээр өөрсдийн энэ цаг үед эзэн байя гэсэн тэр хүсэл нь бол одоо өөрөө ирэхгүй ингэж жам усны даваа те гарч ирж ингэж ингэж харж байгаа. Энэ бол маш сайн тал. Нэгдүгээр хоёрдугаар шаардлага тавихтаа бас юм ухаалаг шаардлага тавьж чадчихна гэж харж байна. Мэдээж тийм ухаалаг бус шаардлагууд бол хажуугаар нь ингээд яг нь олон хүн уулын мод дуртай богонд олон уураж үзэл явж байгаа байлгүй л яг харагдаж байна ойлгож байгаа тийм түрүүний ярьсан тэр нөгөө жишээ нь одоо тэр сайн мэдхгүй юмны хадлаар тайлбар юу шаардлага тавьж гэдэг юм уу тийм а сэргээр өнгөдөлтөө бол харин бас одоо жишээ нь үгдгийн засгийн сар яг ингээд ачлаа хийгээд өг парламент одоо ажиллаа хийгээд үг. Тэ тэнэс одоо ингээл дахиад огцсох юм бол ингээл нөгөө чинь унаа дахиад нөгөө дараагийн ээжнийх нь хоолндоо гарна марна гэдэг нэг юм яриаддаг ш. Тэгэл нөгөөдөл нь томилогт муунд одоо ямар хүн гарч хий мэдэхгүй тэгэл нөгөөдөл нь процесс төр чинь маш удаан явна дахиад нөгөө нэг э, төрийн алб нийтийн албын чинь ингээл хөдөлгөөд эхэлнэ. Тэгээ ингээд нөгөө нэг хариуцлага тооцох шээс авч дахиад замхарна. Тийм биз? Тэгэхээр одоо зөвхөн энгийн логикоор бол үгүй одоо ерөөсөд нэгэн ч өөрсдөө тэр шүүл хилээс ингэж яриад л байгаа юм бол тэгвэл одоо засгийн газар ачлаа хийгээд над хүмүүсээ зарл. Над хулгайгаа илрүүл. Илрүүлж байгаа бол одоо наадханд хариуцлага тооцсон шиг зөрөгтэй тооц. Тооцож чадахгүй юм бол харин дараагийн асуудал ярина гэдэг ийм л шаардлага тавьж штеп. Тэгэхээр эн чинь бол маш одоо зөв зүй ёсны цаг үедээ нийцсэн юм эрүүл тийм шаардлага байна гэж тийм. Ялангуяа одоо энэ хэрж байгаа нөхдүүд бол гүдэ та нар үнэхээр тэр хуйлдаан муйлдаан одоо юу гэдэг тэрэнд нь оролцоогүй юм бол тийм. Тэгвэл юунд найгаад байгаа надад зарлал та гэдэг юм ярьж шít. Хэрвээ оролцсон бол тэрийг үлэмшээрээд огцор нэг бол тийм. Гэсэн байдлаар баг ер нь бол хэлсэн баг. Тэгэхээр энэ бол ингээд хоёр дахь маш сайн давуу тал, гурав дахь нь мэдээж манай залуучууд маш идэвхтэй жагсаж гин оролцож гин одоо бидний үеийн залуучууд ч байна манай яг дүүнэрч байна те тэр хэд хүүхдүүд хүртэл ингээ өөрсдийнхөө дуу хоолойг цамаар үрдгээ илэрхийлж байна оролцож байна тэгэхээр энэ бол маш том давуу тал эн чинь нөгөө нийгэм өөрөө сэрж байгаа гэдгийн том нөхөө ихгүй яг тэгэхээр одоо эн чинь үе үеэр нь штэ яг ингээд одоо бидний үе ирж байна энэ үеөөр сэрж байгаа шүү бид бол одоо хоочны тэр нэг юм уу одоо тий алдаа одонтой явж ирсэн юмнаас энэ алдаатай юм нь үлэм зөвшөөрч чадахгүй нэ Одоо бид нар одоо илүү оноотой талаа хөгжүүлээд илүү дараагийн шин шатандаа арчлаа гаргаж хөгжүүлмээр байна. Илүү сайхан нийгэмд амьдрмаар ба тэ. Амар амгалан зүгээр яг өндөө өнөөдөр чинь бид нар энэ бичлэгийн цагаа зарцуулахаас илүү чухал юмдаа гон цагаа зарцуулж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Яг нарийн юм л тэ. Ингээд тэр тэмцэлтэй холбоотой юм ярихаасаа илүүтэйгээр уг нь бол одоо зүгээр сайхан мөрөөр ажиллая гэл ямар ч юм ч амьдрал тэ Гэтэл үнэхээр өнөөгийн байгаль нөхцөл бол тийм боломж олохгүй байна. Ярихаас өөр аргагүй, жагсаж тэмцгээс өөр аргагүй. Тэгэхээр энэ байдал руу бол орж байгаа. Биднийг түлхэж байна аа. Тийм. Тэгээ чи нөгөө улс төр сонирхгүй ч улс төр чамаар оролдоно гэдэг чи одоо ингээд ерөөсөө яг л бодит байдлаараа бий л. Тэгэхээр одоо яг энэ ирсээр харин 24 оны ч байна уу одоо энэ сонгуульда манай залуучууд эдтэй идэвхтэй л яваараа. Энэ энэ инерцээрээ л ороо тий. Энэ ирчээ бити алдаа. Тэгээд яг одоо бас энэ нөхдүүд яаж хандж байгааг маш сайн санах хэрэгтэй. Тэр битгий мартаараа. Зарсны ой санамж шиг 8 секунд байж болохгүй шүү. Ерөөсөө маш сайн санах хэрэгтэй. Яг санаж агаад одоо эн чинь нөгөө нэг төрийн их арих дээд ирэх мэдлч бол ард түмэнд байдаг. Тийм учраас яг тэр ирэхээ идэх өдрөө бас маш хариуцлагатай санал авах хэрэгтэй. Тэгээ сонгуульд бол өөртөө бүр ясын цайдалтай энэ хүмүүсүүдийг бол одоо тэр уулзалтууд дээр нь очиж асууж шалгааж мэтгэлцээ хийж явах хэрэгтэй тий. Сөрөг яг нь сул талууд нь бол мэдээж л нөгөө архитаар суусан одоо янз бүрийн бүлэглэлүүдийн шахалтаа <coughs> явуулгаар одоо чагсаалыг өнгөлөх гэж өөр тийш нь одоо чиглүүлэх гэж оролдож байгаа юм оролдууд гарсаар л байна. Гэтэ тэнгэр урхны ивэлэр юм уу манай залуучууд үнэхээр эрүүл сэтгэж байгаа учраас тийм ятгалгаад одоо тийм нөлөөд бол автахгүй байна. За энэ бас өөрөө бас айгүй том давуу тал واخгүй тий. За найзын хувьд бол за эхлээ сайн тал энэ ярьчих тий. Зүгээр өөрийнхөө ажигласан. Аа. Сайн тал нь бол өдрөөс өдөрт манай монголчууд маш гоё нэгдэж чадж байна. Тэр нь юун дээр харагдж байна вэ гэхээр нэгдүгээр за залуучууд өдрөөс өдөрт нэмэгдэж ирж байна. Хоёрдугаар тэнд байгаа улсууд өөрөө санаачлагаараа айгүй их одоо тий. Арц цай тий боорцог хуушуур юу бурхан минь тэр надад үнэхээр тэр дунд зогсож яхад үнэхээр сэтгэл хөдлсөн нэрэ тий би хизээч өмнө тийм харж байгаагүй манай монголчууд нэг нэгнээ дэмжих за нэг нэгнээ нэгдэж чадвал ямар гоё хүчтэй нэгдэж чаддгийм бэ гэдэг юмыг бол харсан тэнд байгаа залуучууд мэдээж тийм зогсож байгаа даарах ч юм уу өлсөөл бутраад гэрте харих юм бол тэнд бас нэг ямарваа нэгэн тий хүч саарах болох учраас тэдний хүчийг эрийг мохоохгүй тулд энэ тэндээс айгүй их одоо хоолунд бэлдэж талбайд энэ үн төлбөргөө тарааж байгаа нь харагдсан. Дээрэс нь би биндээ дулаахан хувтас өгж байгаа харагдсан. Энэ бол үнэхээр надад гоё санагдсан. Үнэхээр ихтгэл үнэмшил үнэхээр төрж исэн. Нөгөө органик юм гэдэг. Юу ч органикийн тийм одоо байгаа байдлын тод илэрлэл нь энэ харагдсан. За хоёрдугаар нэг юм нь юу вэ гэхээр одоо нэгэн тал залуучууд маань би бас нөгөө урайлч хэлмээр байгаа байхгүй яг энэ дээр нь гоё нэгдээд те гадаад байгаа монголчуудыг те энэ жигсаал цуглаандас гадаадаа ингээ те тэдний ингээ элчин сайдынхаа яаман дээр ч юм ингээ монголчуудын цугладаг газар ингээ бас нэгдээд энэ жигсаалд бас сошиалор оролцож ийлээ тэр бол айгүй гой давуу тал тэгтээ та бүхэн маань өшөө илүү үр дүнтэй энэ жигсаад энд бас дуу хоолойгоо нэгтгэе гэвэл тухайн байгаа орныхон хил дээр та бүхэн болж байгаа процессыг гоё яриад өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлээд ингээ мэдээлэлээ явуулаач. Тэгэх юм бол бид нар бас энэ чинь дэлхийн нийтээр цацаад өшөө илүү дэлхийн анхаарлын түвшинд аваачмаар байна тий. Англид байгаа улсууд, Америкт байгаа улсууд, Францд байгаа улсууд, Германд байгаа улсууд 300 гаруй мянган монголчууд хэлээд байгаа шүү дээ. Солонгост байгаа монголчууд би бол тэднэрт урайлмаар байна. Та нар яг тэр солонгос хэл дээр нь тэр гадны тэр хэл дээр нь та нарын болж байгаа процессыг өнөөдрийн байгаа процессыг яг гоё яриад тэгээд постлоод манайхыг меншн хий бид нар ингээд нийтлээ Японд байгаа монголчууд эдгээр. Тэгхийн болоод энийг ингээ хүмүүс анзаарч харж бид нар одоо маш одоо зөв байдлаар өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлж тий сурж байна. Яг үнэ. За одоо муу нэг юм нь юу вэ гэхээр би бол энэ хэвэл мэдээллийг жоох ичээсэ гэж хэлмээр санагдчих байна. Тэр дундаа үндэсний телевизийнхнийг одоо та нар болоо штэ. Та нар хэрвээ үнэхээр л ажиллаж чадахгүй бол над олон нийтийн гэдэг үгээ авч хаяа Тэ та нарын өмнөөс би нэрээ яг шудраг хэл амар ичж байна. Та нар олон нийтийн телевиз гисэн мөртлөө хитрхийн нэг талд үйлчилсэн хилцүүлэг явуулж байна. Хитрхийн нэг талд үйлчилсэн мэдээлэл явуулж байна. Бити ингэлдээ гоо идэхүү найзуудаа тэнд байгаа миний таньдаг зөндөө олон уран бүтээлчд байгаа. Та нар маань ч гэсэн та нарын амьдрал үнэхээр болоод байгаа юм болвол <clears throat> окей тэрийг шууд хилэл дээ. Бити ингэж муухай юу яал да. Тэ тэр одоо тэр үндэсний телевизэд байгаа тэр ирэх барьж байгаа байгууллага дарга нар нь байх юм бол бити ингэлдээ тий та нар мэдээллийг олон нийтийн гэж бол яг олон нийтийн зөв үнэн зөв хүргэлтэй тэгээ энэ дээр одоо манай мэдээллийн сувгууд тэр худалдагдцсан гэдэг байгаа сувгууд жоох энэ дээр нэгтэй нийгмийн хариуцлага бодоод энийг гоё ингээд яг үнэн зүгээр нэг талыг баримталсан битгий ингэж байгаа чи. Дээрээс нь олвол те одоо энэ олонний танд гэдэг усуудыг меншн хийж байгаа усуудад урайлж хэлмээр байна. Окей. Бидрийг меншн хийсэн шиг өдөр болгон цаг тутам минут те худалдагдаж байгаа энэ пэйж энэ телевизүүдийг та бүхэн бас ингэж те мэрсэн хийж репорт хийгээчтэй те эдгэр чин бидрээс илүү та нарт хортой байна штэ нийгэмд өдөр болгон нэг талыг барьсан мэдээлэл өгч штэ ялангуяа хэвлэл мэдээлэл гэдэг чи өөрөө ягаад тэмдэг засгал гэдэг нэртэй юм те чин мэдээллийг маш шуурхай тэр одоо нөгөө би бүр тэрийг хараа бүр бүр гайхсан штэ тэр олон дагчтай улсуудыг анфоло хий окей unfollow хий. Гэхдээ та нар заа тэр олон дагагчтай улсуудаас илүүтэйгээр сар болгон өдөр болгон тэнцвэргүй мэдээллийг хүргэж байгаа энэ хэвлэл мэдээллүүд илүү их хортой шүү найзуудаа. Тэрийг амар сайн бодоорой. Тэдрийг unfollow хий. Тэгвэл та нар чинь нэг талаар мэдээлэл угаагдаад байгаа байхгүй юу? Тий. Тэ? За <clears throat> нөгөө талаасаа бас сайн юм бас өнөөдөр би нэг зүгээр бодчихлаа. Өнөөдрөх мэдээллүүдийг үзчихээ бас энэ олон хоног манай залуучдын маань нэгдсэн энэ жагсаал бол үрдүн гараад үрдүн гарч ийн. Жахан жахан. Одоо жишээ нь ингээд одоо засгийн газрыг аль болох ажлын шахаад ингээд шууд огцруулах гэхээсээ илүү ажлын шахаж хийх гэдэг бол чухал. Тийм учраас одоо та бүхэн харж байгаа бол өдрө болгон ээлж тусаар хуралдаж явах шиг байна. Аа засгийн газар чинь тийм өглөө болгон тэгээд тэр 11 цагт өдөр болгон мэдээлэл өгж байгаа юм байна. За тэр бол нэг том бас нэг э, нэмэх оноо мөн үү юм. А нөгөө талаасаа бас ингээд ямар ч үсэн нэг 8 9 хоног хасах 30 градус те өөрхийн одоо залуучууд э, бүгдээрээ л бид нар одоо нэгдээл ингээд чатгаараа ямар ч үсэн дуу хоолой хөргөсний үндсэн дээр одоо бас нэг юм жоохон жоохон бүр дүнгууд бол гарчин. Тэрийг бас хэлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээр чинь тэр олон улсын аудитыг бол яг Эрдэнэс 5 толгой гэж компанидэр хийлгийа гэдэг дээр бол ингээд шийдвэр нь гарцсан байна гэж ойлголоо. Тэгэхээр дэлхийн топ хэмжээний тийм одоо 10 аудитын юм те улуулсан юм компаниа сонгож жогод хүсэлтэд тавиад ингээд ерөөсөө байгуулагдсан цагаас нь эхлээд гэж би яг сонссон. Тэгээд 200 сайд ярьж хахтана эхэлсэн цагаас нь эхлээд бүх энэ хийгдсэн одоо данцооцоо гэрээ контрактн дээр ингээд аудит хийлгийа гарсан. За энэ шалах юм байна. Маш зөв зөв. Яг эдийн засгийн үүднээс бол бодоход аудит дээр тэр цэвэн хөндлөнгийн аудит байж ижил яг тэр одоо гарсан орсон гарсан бүх мөнгө төргний орлого залга бол тод одоо маш тодорхой гарч ирнэ. За хоёрдугаар тэр нүүрстэй холбоотой нөгөө нууцтай тийм offtake offtake гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр offtake гэрээ гэж юу хэлж байгааг нөгөө төрүүлээд мөнгө авчдаг. Дараа төлбөрт маягаар одоо одоо бүтээгдэхүүнээ өгдөг ийм л гэрээ хэлж байгаа э, л үгэлтэй. Нөгөө талдаа тэгээд энэ нөгөө э, <clears throat> тэр үнсэн айлгуулын зөвлөлийн зөвлөмжөөр энэ гэрээнүүдийг бол нууцлалт авсан байсан гэж ойлгож байна. Одоо ингээд энэ нийт 11 гэрээ байсан гэсэн тэр 9 гэрээ нь бол ил тод болж байгаа. 2 гэрээ нь бол тэр замтайврын яамнаас өнөөдөр яг энэ чагсаал 9 хоног дээр тий ингээд хил болохоор чиглэл өгөөд маргаашнаас бараг ил болно гэсэн юм ярьсан. За энэ бол маш сайн үнэхээр энэ ингээд ил болж гарч ирж байгаа бол одоо харин нөгөө эрен сурвалжлах сэтгүүл зүй маань ёстой ч ингээ энэ гэрээнүүдээр маш сайн ажиллах ёстой. Тэр гэрээ чи ил болчиход тэр олон хууц тэр олон нарийн зүйл заал юм чинь бас одоо энэ эдийн засаг шнурлан эрен сурвалжлах сэтгүүл зүйнх маш сайн ажиллах ёстой байхгүй юу? Жишээ нь одоо тэр э, гэрээн дээр ингээд баг хідэн урталч гэлээ маш багаар үнийг бол хүчээр ингэж тогтооцсон тий зарах байсан гэл ингээл асууд байж л гэж. За тэгээд тэр шөө нүүрсийг тээвэрлэлт хийжсэн нийт тэр 25 мянган тээврийн хэрэгсэл гэж байгаа. А би одоо эндээс юуг нь хараад байгаа байхгүй. 25 тээврийн хэрэгслийг нийтэд ил тод одоо бүгдийн болгоод ингээд яг эцсийн өмчлөгч нь хэн бэ? Хэн бэ? гэдгийг нь бүгдийг нь шалгаад зарлнаа гэж. За энэ бол маш зүйтэй. За одоогоор бас 30-аад хүнийг ерөнхийдөө энэ хэрэгт яг яллагдчихаар нь татаад ингээ АТГ бол шалгаж байгаа гэсэн мэдээлэл бас өгч байсан. Ингээ 18 оноос хойш энэ одоо үндсэндээ бүх холбоотой асуудлыг бол шалгаад сайтн дээрээ тавинаа гэсэн ийм зүйлүүдийг ярьж байгаа юм байна. За энэ мишгээ тэгээд энэ өшөө а тийм нэг чухал байс гарсан юм нь юу гэхээр тэр нөгөө ер нь энэ төрийн өмчт компаниудыг одоо Эрдэнэс 57-оос эхлээд юу яа IPO гаргаад ингээд олон нийтийн компани болгоё. Одоо хувьцааг нь гаргая те. Ингээ олон нийтийн хяналт олон нийтийн компани IPO гарахын нэг том давуу тал нь юу юу байдг вэ гэхээр тухайн компани бүх орлого орлого зарлага хөрөнгө оруулалт те тэр бүх зүйлүүд нь зээл одоо өглөг авлага юу байна бүгдээрээ олон нийтэд тэр мэдээллийн ил тавих хэрэгтэй болдго юм аа. Тэгээ энэ бол зүгээр яг миний хувьд бол залуу эдийн засгийн хувьд бол маш зөв шүү. Одоо одоо энэ мятаас эхлээд ер нь Монголд бол төр одоо энэ төр эзэмшиж байгаа олон те жил болгон жилийн жилд дандаа нэг юм хулгай авилгын асуудал яригдаг энэ компаниуд одоо нээлттэй болох хэрэгтэй. Тэгээд бүр олон улсын шаардлагатай бол хөрөнгөний бирж дээр ч бас гаргаж хөрөнгө босгож болно шүү. Ингээд олон нийтэд нээлттэй болгох нь маш зөв шүү гэдэг юм бас хэлмээр. Тэр бас маш ийм үр дүнгууд бол гарч ийн. Тийм дүнгууд бол гарч байгаа шүү. Тэр ерөөсөө манай жагсагчдын л авъя. Тийм. Тийм. Түүхэнд бичигдэхээр тийм. Тэгэхээр ингээд олон улсын болгоод тэгээ жилдээ юм уу улиралдаа дэлхийн одоо тийм гэрээ хийчмээр юм шүү гоо тийм. Тэр жилдээ одоо тийм дэлхийн ийм одоо аудитын компани Улиралтаа гарч ирж ингээл дээр ерөөсөө IPO гаргах тий IPO гаргачих юм бол угаасаа улирал э, тутам тайлан гарна. Тэгээ жил тутам тайлан гарна. Тайланд нь заавал хүнлэнгийн аудит хийх хэрэгтэй байдгийг. Бүр дүрмээрээ тийм. Хуулиараач тийм. Тийм учраас ерөөсөө дээр IPO хийж олон нийтийн хувьцаат компани болох нь бол маш зөвөөд олон нийтэд ил болгоо. Тэгэд энэ эдийн засгийн зөв эргэлтэнд оруулах гэж байгаа бол олон нийтэд тэр хувьцааг нь ч гэсэн нээлттэй санд болголоо доо. Одоо нэг жүүний хідээр үнэлэхийн тухайн үеийн тэр одоо зах зээлийн ханшаараа үнэлээд те бид нар одоо зүгээр ингээд 1072 гэдэг хөхмөл хувьцаа эзэмших сумааргүй шүү дээ. Тэрийг хүн бас ингээд нэмж худалдаж авах тэр эрхийг нээж өг. Ингэжэж нөгөө нэг нийгмийн баялагын тэгш хуваарлт чинь эдийн засгийн эргэлтэн зүг орж ижил явна үхээс бүгдийн ингээд нэг юм тэгш ингээд нэг заа чам 100 сая заа чам 100 сая гэж хуваарлт ингэж байдгүй маа. Тэр энийг бас бид нар энэ нөгөө Э, нийгмийн баялагын тэгш хуваарлт гэдгийг одоо яриул бас хин биэлдэй юм л тийм бас зүг ойлгох хэрэгтэй. За одоо ер нь э, дуусах дэше хандж байна. Тэгэхээр би нөгөө нэг чиптэрийн одоо яг хийсэн контентыг зориулж комент хийсэн усуудаа онцолж одоо сонцлоод дуусъя гэж бодож байна. Тий. За чи пэйжэн дээр тавигдсныг харчихгүй би YouTube дээр тавигдсныг харчих тий. За энэ дээр би онцолж хэлмээр л да. Онцолж соёлоо 3 комент л уншиж үгүй тий. Алта гэдэг хүн битсэн байна. Та нарын үе иржээ. Залуучуудаа энэ үед итгэж байгаа шүү гэсэн байна. За үнэхээр санал нэгдэж байна. Баярлалаа. Тэгээд за ундрал жаргал гэсэн сайн байна уу? Нутагтаа ирээд их бухимдалтай байсан. Гой болгыг өөрчлөх хэрэгтэй байна гэд байсан. Тэр ирч хүчээрээ байгаараа гэсэн байна. За баярлалаа. За би энэ пэйж дээрээс болохоор нэг комментиг сонслоод уншиж. За манайг мэдээж шүүмжлэл байж л таараа ойлгомжтой. Тэгээ Жана Жана гэж хүн та юу зүгээр л талбай дээр оч дэмжлэг бол авилгачтад ард түмэн олуулаа гэдгээ харуул. Угаасаа идэж ууж байгаа нь ил байх нь юун шийдэл вэ? Та хоёр гэсэн бас утгагүй юм ярьж байна ойлгохгүй байна гэсэн байна. Тэгэхээр яг энэ жанрт хамж хэлэхэд очиж байгаа шүү. Нэгдүгürt. Тийм жигсаар л байгаа. А харин ч одоо бид хоёр бас чадхаараа ингээд те бас яг өөрсдийнхөө энэ э, сувгаар ингээд дамжуулаад өөрсдийнхөө дуу хоолойг давхар илэрхийлээд бас нэг анхаарлыг ингээд татаад хамгийн гол нь цэгцтэй мэдлэгийг өгөө гэдэг ийм зорилготой байгаа. Тэгэхгүй бол манай залуучууд бас чиглүүлэг гэдэг зүйл чинь тэнд байхгүй бас байгааг нь хэл хөдлөх шиг л тийм буруу тал руу ингээд э, сэтгэл хөдлөлийн давуулах юм эрсдэлтэй байд юм аа жаана. Тийм учраас би энэ дээр бүр хатуу хэлий оролцож байгаа. Яг адилхан иргэн үнэ барьж агсаж байгаа. Хүүхдээ гэр бүлээ дагуулад очиж агсаж байгаа тийм. За тэгснэ энэ э, шийдэл идэж ууж байгаа нийл байхад шийдвэ. Гэхдээ тэгээд харин тэгээд дэрэн дээр чи шийдэл хэрэгтэй үстэй чи тийм. Юун шийдэл вэ гэх. Шийдэл ярихгүйгээр асуудал хэзээ шийдэгддэг юм аа. Тийм. Тэгэхээр ийм утгагүй юм их харин өөрөө бас ингээд хэлэхэр чи надад бол айгүй юм юу гэдэг юм урам хугарм агүй одоо урам хугархээс юу хин дэний гонигтай санагч байгаа байхгүй. Тэгээд гэхдээ яг мэдээж ийм олон янзын үзэл бол байх. Энийг бол ойлгоно. За энэ булга бат гэдэг хүн байна. Бас ганцхан асуудал шийдэлтийн талаар хариуцлага нэхэхэд үнэхээр хайрын цаг хугацаа жагсан өдрүүд өдрүүд биш шүү. Ядаж байхад яг эд хүүтнэр зогсцоож байна. Олон асуудлыг нэхэж шаардах хэрэгтэй биш гэж юу гинэ. Яг вэ булгаад бас хандаад хэлэхэд эхний ээлжинд бид нар тэ нэг асуудал дээрээ эц төгсгөлгүй туурстаа жигсэж байгаа нь айгүй зөв тий. Тэгэхгүй бол ингээд дунд нь ороо олон асуудал ингэх юм бол хүч тарамдах гээд байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр нэг асуудлаа яг барьж аваад тэрийг шийдүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тий. Тэгжээч дараа нь ингээд эмх зэгцтэй эремб дараатаагаар явахгүй л хэзээч бид нар нэг амьсгаагаар нэгэн удаагийн жагсаалаар бүхнийг шийдэж чадахгүй шүү дээ. Харин ч одоо ингээд маш тогтвортой тул одоо ямар ч нэг өнөөдөр бас гэр бариад авсан гэж дуулсан. Тэгээ энэ бол бас сайн тал одоо тэнд өөрхийн шүн тэр хасах 30 градус нэмэх одоо аим шигтэй хүүтэн энэ Грацд өөрийнхөөс эрүүл мэндийг золин барин байж тэнд ингээд жигсэж байгаа тэр залуучууд маань бас том тий эн чин тусуулж байгаа. Тэгээд гол нь нөгөө хүмүүс бас үзлээ одоо өдөр болгон ирж илэрхийлэх нээлттэй энэ дэр болох ёстой гэж би ойлгож байгаа. Тэр хэрэг бол тий тэгжээж энэ нөхдүүдийг одоо энэ ажиллаа хийхгүй энэ нүдэн балаж хиндүлийн эзэн бийгүй юм ярьж ирсэн энэ олон жилүүдийг одоо өөрчлөх энэ эхлэлч нь өөрөө энэ жагсаал бол тавиад өгсөн юм аа. Тий. Тэгээ тийм ч бас энэ бол маш зөв шүү. Тэгээд тууштай зэгсч сурж ийна гэдэг чинь маш том соёл баггүй. Тэгээ тайван. Тий. Энэ бол бас маш том соёл. Хэний ч ятгалганд орохгүй, хэний ч нөлөөнд орохгүйгээр тэнд одоо яг өндө дотор нь ингээл байж хахад тий ингээл нөлөөлөхгүй ямар нэгэн ятгалга мөнгө тараах гаат ч юм уу те тиймэрхүү юмнууд бол мэрсээр ажиглагдчихжээ. Гэхдээ нийтээрээ тэнд жигсэж байгаа улсуудын масс бол тэр юмд орохгүй яваад байгаа л одоо хүч нь байгаа юм уу гэж харсан. За тэгээ хамгийн сүүлд би энэ цэцгаа сугар гэд э, эмгтэйг бичсэн энэ комментиг онцлмоор санагчлаа. За энд ингэж залуусын сэтгэл хөдлөлийг э, тэнцвэртэй хашир байлгахт нь одоо л та нарын уншсан сурсан мэддэг мэдэрдэг бүхэн хэрэгтэй байна шүү. Тэгээ энэ бол өстой маш чухал өнцөг. Яг энийг л битээр бол яриад байгаа. Та бүхний нөлөө чухал шүү. Ингээд бичлэг оруулж байгаа нь бас та бүхэн сэтгэл зовны залаад залуустаа анхааруулж байгаад баярлж байна. За бүр хүчнэмэн урайлбал зүгээр баха. Эх орон үнэхээр зөвхөрч байна шүү дээ. За залуус хүсэл тэмүүлгүй болоод байна. Уншдаг, боддог, мэдэрдэг, мэдлэгтэй залуучууд та бүхний хүч хэрэгтэй. За тэр цагт бол зөв үр дүнтэй чагсаал болно гэж. Тэгээ энэ э, пунцгаа бол үнэхээр бидний чив төрт адилхан харсан. Тийм яг тийм үнэхээр одоо ёстой жинхэнэ рационалстдаггүйгээр харж байгаа ч юм бол. Э. Тэгээ үнэхээр дахиад хэлэхэд хэрсүү бай. The critical thinking буюу энэ олон талаас нь ингэж боддог юм хэрсүү ухааныг одоо бид нар өдрөөс өдөрт өөрсөндөө суулгах хэвээр. Бидний хувьд бол яг гоо жоо урт ярьж яж магадгүй. Гэхдээ сэдв өөрөө маш том болохоор хитгэн минут нэгээд агшааж үнэхээр амжихгүй байна. Тэгэхээр ингээд амьхандаа богино хугацаанд олон мэдлэг болсон мэдээлэл өгөх гээд хичээгээд байгаа. Битэрүүд бол үнэхээр зэгцтэй мэдлэг өгье. Бас залуучуудаа дуу хоолой бас нэг талаар нь болж өгье тийм. Тэгээ бас эргээд залуучуудаа эндээсээ санаа сэтэл аваасай. Өөрсдийн бас тэр улс төрийн чиг баримжаач гэсэн авах хэрэгтэй. Одоо ингээд бас ингээд ярихаар жишээ нь одоо яг би субъектив хийнийг нэг ярмааргүй байна л да. Одоо одоо манай энэ тэмцэж байгаа мэдээ залуучууд төр ингээд тодорхой хэмжээнд ингээд ороож маллалаа гэдэг юм харагдаад явж байгаа зарим нэг залуучууд маань бас миний зүгээр хувийн ихтгэл хөндлөлт бол юу вэ гэхээр улс төрийн үндэслэл баримталтай болох хэрэгтэй. Одоо уншиж судлахад бол нээлттэй шүү. Бүх талаараа тий ядчил Википедиар ороод одоо барууны үзэл, баруун төртөө үзэл гэж юу вэ? Зүүн төв гэж юу вэ? Тэр либерал, арчилсан үзэл гэж юу вэ? Либертар гэж юу вэ? Тий консерватив гэж юу вэ? Коммунист одоо тэр үзэл гэж юу хэлээд байгаа юм тий. Энэ социализмыг ч гэсэн ингээд ингээд энэ бүх ялгаануудыг бас харах хэрэгтэй одоо энэ социал демократ гэдэг одоо энэ ман намын хийгээ. Хойлоо дараагийн үзэл бодолтой энийг сайхан яриа л да тий. Тэгхийн бол энийг сонссон улсууд үгүй нэрээ тийм юм биш тий. Тэгээ өөрөө өөр их үзэл бодлыг олоод авгүй л дээ. Яг зөв. Тийм биз дээ. Тэгхийн бол одоо тэнд ингээ явж байгаа залуучуудыг харахаар ямар ч яг ус төрийн тал дээр өөрийн гэсэн үзэл бодол байхгүй зүгээр л шудраг бай шудраг бай шудраг байх чинь дотор хоёр талтай байдаг шүү дээ барууны үзэл баримтлаар та шудраг байх гэдэг юм уу зүүнийн үзэл баримтлаар та шудраг байх гэдэг юм уу эсвэл бүр даашаа <laughs> бүр зарим нь одоо тэр нэг коммунист коммунист маркаар шудраг байх гэдэг шүү дээ те талбай дээр гараж ирээд жишээ болго хоёрын буудаад алчих гэдэргээд ингэж ингэж одоо эн чинь бол нөгөө нэг анхны тэр аимшигтай улаан хувьсгалын пролетар анги гэж ярьдаг те нөгөө большевик хүмүүсийн одоо та нар ингээд нөгөө Оросын юу төвхийг ингээд уншижсэн бол зөндөө гардаг штэ тий. Тэгээ нөгөө хаа засаглаа унгаагаад тэгээ большевикууд гарч ирээд ингээд пролетар бүх орны пролетар ингээд нэгдэх дүн гэдэг ингээд пролетар гэдэг чинь үгээр нөгөө ядуу нин ядуу ингээд хэлээд байгаа байхгүй ажилчин гэж тайлбарлаа та тий. Тэгээ энэ нөгөө нөхдүүдийн чинь ингэж тухай тархийн угаагаад маш том хувьсгал ингээд яваалаа. Ингээд түүхийг бол шүүгнэ гэдэг бол хэцүү. Шүүх бол ирэх мэдээж байхгүй. Гэхдээ тэндээс алдаа оноог нь бол бид нар маш сайн тунгааж бодох хэвээр. За дараагийн удаа хоёлаа энийг маш тодорхой ярий. Энэ үзлүүдийг ярий. Тэгээд энийг сонсч авсан учраас ерөөсөө яг дараагийн жилээр бол энэ улс төрийн үзэл баримтлал нь яг зүүнний, барууны, тэр социал демократ гэж юу юм гэдэг онлайн төвшөнд бүр маш гоё тайлбарлаад үзсэн. Тийм маш ойлгомжтой, маш энгийнээр тайлбарлаж. Тэгээд тэндээс залуучууд надад таалагддаг нь юм байна. Тийм. Би юм бэ. Би чи дандаа иймэрхүү юм боддог юм чи. Би юу нэм зүүнний үзэл баримтлал юм биш үү гэдэг юм уу тийм. Ингээ өөрөө цаашаа тэрнийгээ судлаа явах тэр гогцоо эхлэлийн тавьж олж авахт нь туслая гэсэн. За за тэгээ энэ хүртэл өндөрлөлийн энэ түрээд өндөрлөлийн энэ хүртэл үдсэн залуучуудаа баярлалаа. Энэ хүртэл үдсэн хүний бас те чагсаалын талаарх бодол бас нэг те тодорхой хэмжээнд бас нэг жоохон ойлголт нь өөр усан байхаа гэж бодож байна. Тэгээ та бүхэн бас комментор сэтгэлээ бичээрэй, сэтгэгдлээ бичээрэй. Тэгээ тэрийг бас бид хоёр дараагийн үн дээр бас онцолж ярья. За баяр та. За баяр та.